gravando, mas só que parou de gravar. Daí eu. Um, começou a travar. Então. Primeiro já 16, beleza. Vou apertar E. Vou pegar tudo. Pegar 64 bloquinhos certinho. Primeiro vou fazer minha crafting table. Vou aqui. Minha crafting table. quantos paus que Os três tá bom aqui de 12, tá? Vou usar aqui, vou usar a picareta. Depois eu vou ver se tem diamante lá naquela naquela... Um, Vamos ter que trocar essa skin que faz tempo, né? desde quando eu era pequeno, essa skin. Quando eu jogava Minecraft, eu descobri essa Minecraft e comecei Em 20 blocos tá bom, né? Dezoito, vinte, beleza. Pelo um deu. Vinte bloquinhos. Beleza. Vou pegar eu vou usar o machado, fazer o machado. Não, vou usar uma espada. Machado, o, eu já tentei matar a gente com uma, a, a, um, um zumbi com machado e é muito pesado, daí, daí dá merda, né? Eu vou usar a picareta. Aqui. Não, não é pra usar tudo, né? Vou pegar uma. Deu. Acho que é por isso que, que eu pensei que que o Psycho usava o machado né? na série do Minecraft dele. Na série não, no vídeo dele do Hardcore. Tem que, que vocês viram lá. Ah, eu só fui atender minha avó que tava lá, então. Bora e aquele tempo por cá vou quebrar aqui que eu acho que não tem zumbi né? quase Deu, quebrei. Alcance dois Uh, tem power que posso fazer um coisa tem areia que eu posso fazer Vamos ver o outro uh, esmeralda beleza massa dourada encantada então, cavalo e e só não era mais uma maçã, mas só que é uma maçã dourada normal. É fácil até de manusear o Aqui esmeralda. a esmeralda aqui, beleza. Osso. Já posso... Se eu quiser, posso um cachorro. Tá. Um... E fio, tá. Uns 20 horas tá bom, né? Vamos subir do buraco que eu fiz lá em cima. Eu fui até bem uh, no coisa da a vida, né? Puta merda. Tá, tem que dar um passo pra frente. Eu tenho madeira de sobra, né? Então não, não importo de gastar madeira, então foi. Tá, hum... Quantos minutos eu não vi? Tá. Um... Eu tava dando tela azul por causa que eu tava com, com o Genshin aberto. Tem um machado que quebrar essas, essas árvores pra fazer uma casa pra mim. precisar de fazer mod. É um machado para quebrar as árvores. Me lembro que o machado de ouro um, quebrava mais rápido. aqui, nada, aqui, nada, aqui, nada. é uma maçã? Nem vi. Não dá pra usar uma... Ah, tá, tá em vermelho, dizer que não dá pra Tá. Eu vou fazer um machado de pedra. Aqui, rapidão. Aê. Não mano. Eu vou. Mineral, acho. Vou pegar uma madeira rapidão. Só pra não ficar sem. Tá. Tempos de ferro, velho. É o último episódio. Uh, o, o, último mundo que eu fiz eu consegui achar ferro fácil, fácil. Só tem que achar uma caverna, velho. Eu preciso de uma espada. Vou, vou pegar a espada. Procurar uma caverna. porra, um esqueleto, velho. Eu tô o bicho mais chato do mundo. O zumbi, tá. Dessa vez eu não vou morrer pro zumbi. Morreu, beleza. Eu vou por aqui. Subi em cima de uma árvore, velho. Mano, eu tô com muita pouca vida. Beleza. quebrou. Tô dois de FPS. Subi em cima dessa árvore. comer a carne de zumbi que é onde que eu me também. Né? Daí vem uma aranha. Ah, tem. Eu não lembrei de ter massa dourado, Beleza, dá pra comer. Beleza, só tá cura Mais slime. Esse bicho é uma bosta, velho. Vou cortar o vídeo. Vamos ver quanto tempo tá de vídeo. Então só junto. Então é isso galera. Tomara que tenham gostado do vídeo. Minha gameplay foi meio bosta, mas foi isso que deu pra hoje. Se vocês quiserem mais, é like, compartilha e é isso.